हेलो दोस्तों welcome back to new video तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आज फिर से लोड़ी माता के मंदिर पर हाँ भाई।, भाई और चलते हैं तो आपको दर्शन कराते हैं वीडियो को पूरा देखना एंड तक तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भीड़ लगी हुई है आज हनुमान जयंती है तो यहाँ पे चल रही है पूजा तो यहाँ पे ये कुछ करते हुए तो यहाँ पे है आटा सामग्री भंडार घर थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं आई होप कि आपने माता के दर्शन कर लिए होंगे और नहीं किए हो तो भाई दोबारा रिपीट कर लो तो चलिए चलते हैं घर की ओर